Ini pertama saya tak sebab ada cheese tadi. Yahoo. Wah. Hai guys, Assalamualaikum Okay, setelah lama kita tidak bersiaran <laughs> Kali ni kita kembali So, yang korang dapat lihat depan aku ni Aku ada menu daripada Siumat Iaitu Bulldog Series ha. Ada lagi beberapa jenis Tapi aku tak borong semua sebab Ini pun belum tentu aku dapat habiskan kan Selain daripada dia punya menu Bulldog Series ni adalah dia punya drink matcha lemonade dan juga lemonade. Ah ni ada dua ni aku beli dua-dua. Lepas tu untuk soft serve dia ice cream yogurt, ah strawberry yogurt. Jom tengok aku makan ice cream. Mencair guys. Macam biasa lah sebenarnya strawberry yogurt saja tapi aku campur dengan vanilla So baru je beli dah mencair macam ni. Bismillah. Masam. Memang rasa yogurt. Terasa lah strawberry tu masam-masam. Kalau macam kurang minat sikit Korang boleh campur dengan vanila So tak ada masam sangat Untuk gimbap ada dua Sama ada budak mayo gimbap Aku tak beli yang tu Tapi aku beli yang ni Budak corn cheese gimbap yang ni ah. Untuk pasta punya ada spaghetti ataupun mac and cheese. Aku ambil mac and cheese. One is budak mayo mac and cheese. And then dia ada juga budak chicken dosira. Ada nasi aku tak ambil yang tu aku ambil budak cheese dak galbi ni. Ah, ini memang seram sikit eh tengok kuah dia budak cheese dak galbi ni. Dan juga aku ambil ini. cheese budak dak gangjiao. Okey. Ini menu terbaru siumai. Aku eh, dah boleh dapatkan dalam bulan ni. Okey. Tanpa buang masa, jom. Sebelum aku makan, jom tengok aku beli dulu. Jom. dah mencair dah air ni kita cuba eh bismillahirrahmanirrahim amin air macha dah macha ui pekat bhai bismillahirrahmanirrahim dia macam ada rasa min-min sikit ah ha, dia memanglah lemon ni eh Okay, macha tu rasa juga tapi dia tak pahit tau, dia tak pahit Sebab dia masam-masam macam lemonade tu So next one aku nak rasa ni lemonade saja. Tengok air pun dah cair dah Sama rasa dia Pada aku mungkin rasa macam tu kurang sikit tenggelam sebab rasa lemonade tu macam lagi kuat rasa macah Rasa macah tu dia uh, tak pekat sangat lah. So dia lebih kepada masa-masa 5 minit tu Korang akan rasa 5 minit tu lebih kuat So macam lebih kurang je sebenarnya Apa rasa mari lah kita makan Jom kita rasa dia punya gimbap Kita makan bulldog corn cheese gimbap This one Okay ada 2, 4, 6, 8, 10 Ada 10 Huh, bau dia Mantap Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya, bismillah. Hmm. Lupa. Ya. Balikan talam saya. Hmm, sedap. Spicy. Memang spicy. Aku rasa nasi tu yang pedas. Cheese tu tak kalah pedas. Eh. lagi satu. Ni sedap weh. Kita rasa-rasa. Next one, kita rasa buldak cheese duck galbi ni yang berkuah-kuah ni. Sangat. weh scary tengok kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. First bite. Sedap. Bak ayam yang sedap. Pedas. Yang pedas. Mula tadi macam tak pedas. Oi, tapi kali kedua dah pedas. Uh, pedas gila, dia pedas. Next one kita akan rasa bulldog mayo mac and cheese. Pedas gila weh yang tu. Oh, dalam ni ada apa? Sausage je. Dia tak ada ayam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dan ni ada cheese juga tapi tak mampu nak menutup kepedasan tu. Dia punya spicy mayo tu memang pedas. Mayo dia pedas. Sos dia nampak warna oren-oren tu. Pedas weh. Sedap weh. Hmm. Ini betul-betul challenge ni Spicy challenge Hari aku dah rasa semua ni Aku boleh relax makan gimbap je Okay ni dia cheesy bulldog dak ganjong kita Aku panaskan lagi sekali dalam microwave Ha nampak cheesy dia dah cair ha, ha ni macam ni baru nampak menarik Tapi dia agak panas lagi untuk aku makan Tapi tak apa kita cuba Ayam goreng Ha yang ni kalau beli yang ni korang order kat counter lah Yang ni semua dah dekat bagi ready to eat itulah kau. Siti tarik weh. Ha, macam ni baru menarik. Kau orang masukkan dalam microwave. Ha, bagi tarik. Nanti dah beku boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Panasnya. Sos dia dah ke bawah ya. Sos pedas dia tu. Kalau macam ni santai lah aku makan. Bila kurang pedas tu. So far memang pedas weh Yang aku beli ni yang tu kurang pedas Yang gimbap tu ha. Yang ini pun kurang pedas lah sebab aku tak dapat sos dia lagi tadi Bismillah Dia pedas, kalau panas pedas ha, melecur Susah weh nak makan panas Bismillah Tapi sedap tu Eh, belum Kalau aku masuk terus Hai, <laughs> hai This one debak. Kalau nasi tu pun ayam dia ayam goreng macam ni lah. Bukan ayam macam ni. Ni sedap tapi dia pedas gila untuk aku. Ni pertama sedap sebab ada cheese tadi. Yahoo. Wah, tak ada sama kelangit. Hmm. Ni kalau makan dengan mac and cheese dia tu ha, memang sedap lah. Pada aku ini dia, ni paling sedap lah nombor satu sebab ayam goreng kan. Eh. Ayam goreng Korea. Saya peminat memang boleh beli ini. Buldak series ni semua sedap. Memang pedas gila weh. Untuk orang tak makan pedas dia memang ketara lah pedas tu. Aku tak mampu nak habiskan. Aku cuma rasa-rasa je. Aku terima kasih pada yang sudah sudi menonton. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, minta tolong subscribe. Minta maaf lah video kejap ada kejap tak ada kan. Kita ikut mood. Okay, tapi menu ni memang debak Extra pedas, extra shock Dapatkan dekat siumat hampiran korang Boleh pergi serbu sekarang See guys di next video, bye